Ого, цей стукіт мене заїбе. Похуй. Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як поясни за шмот. Коротше, в чому фішка? Я прошарився, подивився всякої хуєти у інтернеті, точніше в Ютубі. І просто офігел, скажімо так. Офігел у повному масштабі, в якому лиш можна офігеть. Що твориться? Поясніть мені, що за хрень? Поясніть мені нахуй за <laughs> лиш не за шмот, а за світ. Що за хрень, блядь, твориться? Треба всім за щось пояснювати. Е, Я часто чую у нас в Україні такі штуки, як типа, що хтось комусь десь там пояснює. І багато людей думають, що у нас в Україні теж треба щось комусь за щось пояснювати. І що я замітив? Що більшість людей дивиться відео в Ютубі російських якихось блогерів або просто якихось людей, які знімають їх в Росії, про події, які відбуваються в Росії. І вони ніяким хуєм не прив'язані до того, що відбувається в Україні, але так як більшість людей живе фантазіями, і вони якось то по незрозумілим для мене причинам прив'язують до України, до того, що відбувається тут. Ну але у нас насправді такого ніфіга тут не відбувається. Якщо є якісь поодинокі випадки, то вони дуже-дуже поодинокі і стаються десь рідко. І переважно це не того, що люди так самі собі придумали, дійшли до таких от ідей, що їм в голову стукнуло, що от треба, блядь, щоб мені пояснювали, кого це хуя хтось ходив у газелях, адідасах. Ніхуя собі, та ти що, блядь? Ти правий чи ти лівий? Ні, бля, я ззаду посередині. Ой, блядь. Ті люди придумали собі це, того, що вони живуть фантазіями і надивилися різних відео в Ютубі тих же русських людей, які говорять про події, які відбуваються в Росії, і подумали, що в нас тут так само має бути, а як ще інакше. Тільки так. Цей стукіт мене зайобує цього, блядь, як ця хуйня називається собою вся хуя називається, сука. Як можна прив'язувати кросовки Adidas Gazelle, які були придумані для того, щоб бігати 100-метровку на скорість, як їх можна прив'язувати до футболу? Що вони мають до футболу? Вони бутси для того, щоб копати м'яч, чи це кросовки для того, щоб бігати по стадіону? Нєт. Так чого за них пояснювати? Поясніть мені, чого е, футболки, які були придумані чуваками, які грали в теніс, щоб грати в них в той же самий теніс, яким хуєм вони прив'язуються до футболу, поясніть мені, будь ласка, а ніяким хуєм. А взагалі, яка різниця, навіть якщо футболки прив'язані до тенісу і в них грають в теніс, це мені мішає ходити в ній по вулиці? Ні, не мішає. Тоді в чому проблема? Чого за це треба пояснювати? Я не доганяю. Блять, цей метроном, сука, мене збиває, кого хуй він стука, я не знаю, як його відключити. Блядь, йобана технологія, блять. Знаєте, я думаю, що ця штука скоро пройде. Просто людям скучно жити, і в них дуже нецікаве, ненасичене якимось подіями життя, і вони собі придумують якісь категорії, починають видумувати якісь правила, приписувати ці правила якимось речам, які взагалі нічого не мають до того, що вони придумали, і з ніхуя робити щось, бо того, що реально щось зробити вони не можуть, вони просто можуть з ніхуя щось видумувати, роздувати, якісь такі от речі, яких насправді не існує, але вони вірять в те, що вони існують, і свято в то вірять і живуть цим. І того ми наблюдаємо такі речі, такі події, які так відбуваються по дуже-дуже странним причинам, непонятним для мене. Я розумію, якби я вийшов гуляти в тому костюмі, в якому. Виходять космонавти в відкритий космос. Скафандр, походу, він називається. Х'юстон, Х'юстон, як слышно? То понятний хер, ясен пень, що до мене під'їдуть і скажуть: слухай, Вася, ти що, космонавт чи що, що ти одів на себе в скафандр? Піди одінься, як людина, тобі що удобно так ходіть, а я скажу, да я от з дитинства люблю преодолівати трудності, да? Це ж понятно, що до мене причепляться, або дивно будуть на мене якось дивитися збоку, або із-под тяжка, як говорять в Росії. А якщо я взую кросовки Adidas Gazelle, скажіть, за що я маю пояснювати? Я що я можу сказати про кросовки Adidas Gazelle? У мене є дві пари. Вони зручні, вони не промокають, вони не рвуться. Кучу років можна носити, вони, сука, ніхуя не рвуться. Їх можна стирати скільки хочеш, в стиральній машинці, вручну, як хоч, коротше, їм нічого нема. І вони постійно виглядають як нові. То чого мені їх не носити? Чого мені їх не носити? бо якийсь там Петя з Коломиї чи якийсь Микола з Франківська придумав, що блядь, це я маю за щось йому пояснити, бо він собі так придумав і в це віри, бо він подивився якісь відео в інтернеті, бо ще три його друга теж так считають. Їбанулись, блядь, чи що на голову, блядь. Хочете, е, дам вам один такий хороший урок, розкажу вам секрет, як це все можна легко дуже зупинити. Берете з собою у карманчик або в сумочку по молоточку, такому, щоб в карман міщався. І коли вас просять за щось пояснити, витягайте молоток і їбашите у голову, блядь, і на одного дебіла менше. Звісно, потім прийдеться відстірувати, але так як кросовки Adidas Gazelle дуже хорошо стираються, можете кинути в машинку, долити трошки ваніша і все буде заїбісь. Будуть як нові, я вам гарантую. Так що, отакі от діла, ребята. Раджу вам всім не страдати херньою і не боятись цієї теми, бо у нас цієї теми насправді немає. Я ходив пару місяців у розових кросовках і я в них ходив де хочеш, у різних містах, у різних районах, і ніде ніхто до мене не чіплявся, бо у нас в Україні переважно живуть адекватні люди. І перестаньте жити тими відео, які знімаються в Росії про Росію, і якимось непонятним для мене хуєм приписувати ту реальність до нашої. У нас такого нема. Спріться і злізьте з того піздяця. Всім удачі і вільних вам походів по страшних районах. І повірте мені, ніхто до вас ні за що не буде дойобуватись. Звісно, якщо у вас є в кармані молоток.